我想。哎呀，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，阿娇来了，阿娇来了，你你你下，哎，他不能放，他死了。哦，追空啊，哦，追空了，no 了嘛，这个这个这个，no 了，这个离我近了，好的，我们躲开 哎呦，基基地啊基地啊七六啊！牛什么的啊，牛啊，招不来的，招。牛啊，招不来，都去回来呀。姐，大姐，大姐，加入大姐，巴拉来我们个公公婆家嘛，没了。拉来我们个公公婆家，打球打完没了。 Kamajina Iba shukta Ajin Ha. Ngai Kamajina Gomok. Ma Iba Iba. Ah. Share ပဲလားလီယိုပြီးသွားပြီလေလီယိုအဲ့ဆိုရင် Bullshit. Ah. Chat chat သိရရဲ့ဆိုလေ။ The project ဆွဲလို့မရတော့ဘူး bro. ကိုယ်စားတော့မဆောက်ကြရမှာသွားပြောနေတာငါလို့ Ah ချင်းသိနေချင်းသိနေကာယာယာယာယာနေ no no no ဝမ်းတော့ Macuero, macuero, más ese tío. 아 매야우 와 아, 어려네 삐라 나 보냐 나 보냐 나 보냐 너 너네 나 보냐 너 야야야 베이시 베이 삐 까내 나게 돼 두분의 하나 내게 베이 저 팀은 내가 다 내내 왜 Hold you, hold you, hold you, hold you. Not one, no. Not one, not one, not one, not one. Hold down, hold down. ဒီမှာကြီး။ကောက်လမ်းပြစ်တော့ဆရာကြီးက Liu para, liu para, liu para, liu ဘာ para. ဘာပြစ်ပြစ်ပြစ်ကြိုက်တယ်လို့ပြစ် I got supplies. Đi bộ vào, đi bộ vào, đi bộ này tất tiền là mì về, cho tôi ngồi này tất tiền. Là đi chết đây có, là đi nổ đấy. ကြီးပါ။ ဟလာအဲ့ကောင်လည်းထက်တော်တယ်ဟလာဘာဖြစ်ချင်တာကိုပြောနှစ်ကောင်လုံးတော့တယ်ဘာဖြစ်ချင်တာကိုပြောမင်းဖေတိုင်ကြီးရတာဟလာဘာဖြစ်ချင်တာကိုပြောနှစ်ကောင်လုံးတော့တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါပါကောင်းပြီးပါလို့လားကောင်းနေပါလေဖေမင်းဖေတိုင်ကြီးရတာဟလာမင်းဖေတိုင်ကြီးနော်မင်းတို့ဖေတိုင်ကြီးရတာဟလာအကိုအကိုပုံးပြောင်းပြီမလားလားဒါတော့ရှယ်ဖုတ်လေတော်ကရောမြင်းနဲ့ရှယ်ဖုတ်ပဲရှယ်ဖုတ်ရှယ်ကျုပ် နောက်ရောက်အပေါ်အပေါ်အပေါ်မရောက်နေနေနေခေါင်းမတော်ရောက်တယ်ခေါင်းမတော်ရောက်တယ်ခေါင်းမတော်ရှာရှာရှာလာတော့တော့တော့တော့တော့တော့တခါကြောတခါကြောအောင်မကြောတာဟိုဖုတ်ဝိုင်းဝိုင်းသူတက်သူတက်တော့မကြည့်နဲ့လို့မနေ့ကလည်းပြောတယ်ဒီဘဲကိုမရဘူးကိုတာကာနဲ့မှရမှာဒီကောင်နေရဟာခုနကခုနကခုနကခုနက I've located the next play zone ဟလာဒီလေဟော effort တွေဟလာ အောက်ကိုပြုတ်ကြတယ်ဒီအောက်ကိုလိုက်ပါခေါ်ပါလား50 50မိနစ်ပတ်ပေးပါအောင်ဖာခဲ့နော်သူကတော့မကြည့်နဲ့လို့သူကသူကသူကသူတို့တော့အေးနေအင်းယူဒီဘက်မနေ့ကလည်းအဲ့လိုပဲလက်သွားယူမယ်အင်းယူကောင်နေဘယ်နာပြတာတောင်းတာမတောင်းတာကားတောင်းတာကောင်းတယ်ဟလာတော်တော်တော်တော်တော်တော်တော်လာလာလာရိုက်ရိုက်ရိုက်52 52အလားလေးပဲနော်ဟာလားအာကီးလို့များ 啊！抓鱼，啊，都抓鱼。哦，跑一路。没有，没有。什么给了？什么给了？什么给了？干嘛？什么给了？干嘛来点新玩意？别那批了哈。别那批了。哦。啊，别玩了嘛，玩了嘛。对嘛？啊，超重呀嘛。别那有玩哪？还要加一点别的。 예, 아, 땀 괜찮아, 야, 와. Terus ya. Pakai pakai. Mau mau mau mau pencang. Kira pencang oleh. Terus ya. Đồ mà không lên nhỉ, bỏ đi biết à Trái đâu khi Để cho nó ra ra 要有。ကျွဲကိုသွားစီမီတာကိုကြာမှာပေါ့ကျွဲခါကြတော့ပြုတ်ကြတာဟုတ်တယ်ကျွဲခါကြသွားတာကျွန်တော်ကဒီမှာကျွဲမင်းခါကြတယ်ဟိုကျွဲခါကြတော့အိုးအားကြောင့်အားကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းမှာဘာကြီးပြုတ်ကြတာလဲတော့ငါလည်း body shot မှန်တယ်ရအောင်ကြီးငါအာမကြီးတော့နီးတော့နေပြီဟောရအောင်ဟိုအကြောင်းကျွဲရေတီတီရေ Bey Dinamo yan Zafer. No. ကွာနှစ်ကောင်တော့နှစ်ကောင်တော့ရမှာ I'm summoning a vehicle. ရရရရရရရရရရအရဲအရဲအရဲတော့ဒီမှာရောက်ယူယူယူချင်းနေချင်းနေတက်ယူချင်းနေတက်ယူအော်အဖတ်ခုနကောင်လေကျွန်တော်ပြတဲ့ကောင်လေအာနော်ဝိုင်းတကောင်ဟိုမှတ်ပြီရောက်59မိနစ်ဟိုပါကြီးပါခဲ့59 59 ví, രാവി മോയിനെയാണ് മോയിനെ രാവി രാവി tao to mày to mày to mày to mày to mày ở đây ở đây ở đây tao mày đó ở trong đây đây nó nhiều giờ đây to con to con to con đường mày nó mà lá spray là nó lúm mà ăn vào cái mà phình là gì đó Ồ. À, ờ, mày mày lên. လာလာလာဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးထောင်လိုက်ဘေးဘေးဘေးထောင်လိုက်ဈေးဝဲမထောင်နဲ့စုံသွားမှာဒါပြီးစုံသွားတော့မှာ၁၆စက္ကန့်မြင်လားအောက်အောက်အောက်ရှော့ပါပြီအောင်လားဟာကေးရပါပြီလားကျော်ကျော်ပါအဲ့ဝင်ကောင်းတယ် effort တွေဘင်းအားလေးတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်နင်လားကျွန်တော်စပရေးပြလိုက်တယ် AOG ပင်လာရတာဒီကမှသွားတော့မယ်ဆိုတော့နှံ့ပြင်တာသမုတ်တဲ့ကိုနှံ့ပြင်တာကားပေးရနေပြီခေါင်းထွက်ပြီးတော့လာလာကုမကုမကုမလာကုမလာကုမလာအဲ့အဲ့စုံတော့ဝင်စုံတင်းတင်းလေးဝင်မြလား အဲ့ဒါပြအဲ့ဒါစပိတော့ပြေးလေစပိလေစပိကိုမနေဘူးငါကောင်ကစပိကိုမနေဘူးရရရရရရသွားပြီဒီမှာရပါရလေလေလေငါတော့လည်းမင်းမင်းဒီမှာမင်းဒီမှာလာဝယ်လို့ရတယ်ရောက်အဲ့ဒါဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်ဘိုင်ဝယ်ပြီလားကျွန်တော်ဘိုင်ဘိုင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကျွန်တော်ကိန်းလာကျွန်တော်ဘာမှဖြစ်လို့ရတော့အာဘာကြီးတော့ error ကြီးတက်နေတယ်ရောက်အာစကောင်းကြီးပြပြီတီးမတော်ဘူးလင်းကိုချိန်ညက်သွားတယ်မလား 好的好的，小鱼爱听的，bro。看路没有？路没有？没有。呃？啥话没讲？你先话呗。好没？的。啊！你湖南的对呀，哇，辛苦你们你哎，小小米找小米喽，到位啊！ ရှော့ယူလို့လားအဲ့ဒါဟုတ်လို့လားဒီမဆိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်ထဲမှာဖြစ်ပါလေအာချက်ချင်းဝင်ပြီးွားဖြစ်တယ်ဘရိုဟုတ်လားရှော့ဝယ်ပြီဟုတ်တယ်ဆက်မကောင်ဒါမိချောင်းချောက်ချွဲချင်းနေရချွဲကောင်းလုပ်ပြပါလေကျွန်တော်ခုချိန်အားပေးပြောလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးအဝါကဲ thank